sono non è che non che sprechi lo spazio, una volta che è bucato poi lo togli e prendo. Thank you.